ああやんなちゃなも呼吸もできなくてやんなちゃなもどこにも行けなくて無用生で世界を横目に眺めていた また人人を指差し笑う無感情で世界を込みに歩いていく今日もまた君は僕に笑いかけるやだなこれ以上やめてほしいんだ人と歩く距離が違うんだ僕は流されないし変わらない 全部全部全部わかってるんだ嫌になっちゃうなも呼吸もできなくてその汚い酸素が僕を孤独にするんだ笑い声も足の音も君の声も全部じゃんで嫌になっちゃうんだもんだから僕はこれが